Lunod yung sarili mo. Ah, ang bata, namumula na ang mukha. May, may tubig siya dun, oh. Sa may ano. Ano mga dalawa mo, ano? gagaya-gaya. Gagaya-gaya po sa Maya. Naalata na to, Bessie. Enggak. Kita yang kabel petak, kita naik kabel petak. Kita ambil speaker. Kita minum murinya. Iya, tinggi. Apa nih Hehehe. <laughs> <laughs> <laughs> Marunong na siya magat kumakain. Hello, hello. Eh, J. J. J. Hindi daw, oh. Yung tit mo nga, yung tit mo, oh. Yung paa mo, yung paa mo. Hindi rin papatalo. Yung pa, yung pa, yung pa. Yung pa niya, yung pa. Kaya tabi, Jokol. Pakita na namin ah. Ayuda na namin ni eh, Basanji. Ah. Sino? Ah! <laughs> Hindi gusto mong pakilala. Tumama dali. Umalangoy. Wala, alangoy. Oh, oh, lualangoy siya. Ah, ah. Na, na, na, nagkano na. Gusto rin maganda mamala? Hmm, nainom mo na. Nabusog ka na. Ano pinatay ko yung ko na pinakalukat? Grinder may kandado? Pinyado yun eh. eh pinyang sa atin rin. Ha? Pinyado. Abukas talaga? Ay, mati. Pinakaikuha dyan, mo? Pinyan. Pinya-pinyan. Uy, nangyay ka. Pagka sa makanan. Babe, ako si Jesse kasi ko. Isang baboy. Naggangalang Mario, kinain yung pinya, pinya. Binabasa ko na Depo. Nanto ka na ba? Depo. Dahil sa... Sa mukha. Iyan sa mukha yun para magamay yung lasa. Kailangan mo. Kapag tama. Okay. Dahil. Wala mo kapag giniuwi guys. Ayun, napapam na yun. Pang gadini, nang gadi ka pang laan na pang sumulsul dyan. Oh. Dading mara, Jada, eh. Jada, nag-swimming. Di siya nag-cottage. Di siya nag-cottage. Eh, eh, eh, Jay, kawan ti signal eh, Una. Eh. Ako signal kami. Sino nagbayad data? Ano ata ka no? Ha? Sisingaran da ka? Kanya, Jay. Bayad data na. Nabayad na data na. Sino ka nagbayad? Alam mo nga ibatid, ano, bayad na? Nati Yules man, no? Oh. Hoy, <laughs> tatanggalin na natin yan. Oh, bala ko. Wait lang. Ah, sige. Baka dan sa kimatik talaga yung 100 pesos lang. Ano mo? Damdam, <laughs> alas 11. Bigat pa eh. Bigat pa pagkawipay tayo. Ada ah, ka na sabihin na damdam mo. Bertie. Yung mas matakwartok dyan na sa? Urno sam ta kwarto. Pagalutan ko po. Ara di ka ta tay kwarto sinay ka domi joy. Awan, awan, awan di kwarto. Nakita ka ta tay di ka kwarto. Dito kay CCTV. Ah. Danalo na jay. Ha? Ata ni. Bata nay. Sino garot? Ayaw mo garot nay. katanya di jika kwarto, bigla ka rin mara. Mga di kwarto. Lain lak mau wanti susi kata ko. Anak na dahil. Dasin sinera sa inyo. Ha? Grinder mo na? Grinder mo na. Grinder ka ulit na? Ano? Ada di awon adi may sangalakad adya na. Ilak naman yun, tag grinder nito. Eh. Ilak mo na tante grinder nito. Kabukas daw yung aircon. Patay tayo sa ano. Sa kurintis. <laughs> Dala niya pinatay. Pinatay mo, Aji, anan, repan? Hindi mo pala pinatay. Sabi mo, pinatay mo. Alam ko, pinatay ko yun eh. ba't nakabuka? Baka nalipatan mo. Hindi, baka yung pinatay yun. Eh. Bagsak yun. Kanji! Ay, si kuya oh. Ganyan mo. Kita sama kuya. May ay sapatos eh. Ah. Yan. Ah, sana wow, wow. Bakit kami damdaman? Ano kaya na lubong?